другом говорить без леса. Асалам ясно миета. Треси устала. Намеру глад. Добро знать, что идол я на не у Наш вир перед сила. Об этом завтра, конечно. senci u stvari, nemir u glavi i je tako više. Ali bežim Najin, Najin ništa od Sada idem, jer idem. Znači, ima umora.